हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाइट वेट में गोल्ड मंगलसूत्र पेंडेंट डिजाइन इस टाइप के पेंडेंट को आप शॉर्ट चेन या लॉन्ग चेन के साथ वेयर कर सकते हैं इस टाइप के मंगलसूत्र आजकल लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये लाइट वेट होते हैं जितने भी पेंडेंट आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये सभी दो से तीन ग्राम के बीच में हैं और अगर आप इनको ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो ये गिरिराज ज्वेलर के हैं तो आप Giriraj jeweller dot C O dot in website पर जा कर के आप इनको चेक कर सकते हैं वहाँ पर आपको इनके जितने भी आपको डिज़ाइन मिलेंगे वो सभी चेन के साथ मिलेंगे अगर आप चाहो तो इनको चेन के साथ भी बाय कर सकते हो बट अगर आप ओनली पेंडेंट बनवाना चाहते हैं चेन आप अपने अकॉर्डिंग भी वेयर कर सकते हैं तो आप ओनली पेंडेंट भी वहाँ पर व्हाट्सएप का ऑप्शन मिलता है स्क्रीनशॉट लेकर के जो भी पेंडेंट आपको पसंद है आप वहाँ पर व्हाट्सएप पर सेंड करके सेम डिज़ाइन अपने लिए ऑनलाइन बाय कर सकते हैं तो आपको ये डिज़ाइन कैसे लगे